à euh, l'association Amaloche, l'association Wifart euh, pour euh, cette émission. Je remercie également tous mes collègues de la génération 2004 pour leur présence. Ils ont fait d'énormes sacrifices pour vous, pour venir. Je remercie également le staff de l'équipe nationale 2004 qui est, là au complet, le staff médical pour répondre à votre euh, question, même si ce n'est pas le, sujet euh, aujourd'hui, le sujet aujourd'hui c'est euh, vraiment se réunir autour d'un match pour réunir les fonds pour aider les enfants, les enfants qui ont des des déficiences C'est ce qui réunit dit euh, euh, à l'arrache. Donc pour une question, je vais, je y répondre, euh, mais ce n'est pas, le sujet. en ce qui concerne les écoles de, foot, vous savez, je crois que le sport est sous la tutelle du ministère des Sports ministère des Sports puis la Fédération. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des projets en place euh, qui, sont, ont été mis en place par la, Direction Technique Nationale dans toutes les régions du hein. Maroc, du nord jusqu'au sud. Je crois qu'il y a six projets de pôles qui sont, en projet. Il y a notamment dans le cahier des charges de la Ligue professionnelle, euh, euh, de football, la création de centres de formation pour différents clubs. Nous avons aussi euh, euh, ce soir euh, M. Draghi, le coach, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, ils ont un, centre de formation qui, a ouvert ses portes il y a deux ans, je pense, si je me trompe. Et ils ont une vraie philosophie. Les clubs doivent suivre pour pouvoir former les joueurs marocains, des joueurs locaux. donc aujourd'hui, vous posez cette question. le football est sous l'égide de la fédération. Aujourd'hui, ouvrir une école de football euh, pour faire du business, euh, moi ça ne m'intéresse pas. Je pense que la génération là de mes collègues, ça m'intéresse pas pour créer de l'argent. Aujourd'hui, les écoles de foot doivent être ouvertes à tout public parce que le football appartient à tout le monde. Et pour moi, créer euh, une école de foot, pour l'instant, ça c'est pas mon objectif en tout cas, c'est l'objectif de la fédération. Et la deuxième question, qu'est-ce que dit شكرا سي ودود على الجواب ديالك السؤال المهم خليكم خاصكم على ما اشتغلتها ولا داكشي سؤال النظام الاجتماعي en termes de, de, logistique et je dois, je dois remercier euh, l'association, le président de l'association, donc euh, WIFAR, le président de l'association Arloc, qui sans eux, vraiment je le dis, sans, sans eux, euh, ce, cet événement n'aurait pas lieu. Donc euh, c'est beaucoup de logistique, c'est euh, beaucoup d'appels de, la part des joueurs, c'est euh, une réponse positive de la part des joueurs. on a pas mal de, joueurs marocains qui sont partis, qui sont venus de l'étranger, Mouraï Boussaboun, vous avez Sino qui venu de l'étranger, Walid Regragui qui, qui a dû déplacer un, match de son équipe pour pouvoir venir. Donc on attend, j'espère, Badouza pour venir. Vous voyez que mettre en place un tel événement, c'est beaucoup de, temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de, coordination. Et euh, je suis ravi aujourd'hui que tout le monde ait pu, euh, venir. Et puis, euh, sans oublier nos amis brésiliens qui ont fait pratiquement 10 000 km pour venir jouer ce match contre le Maroc. Ils étaient déjà venus l'année dernière et le Maroc est un pays qui leur plaît. Euh, ils, ont vraiment, euh, sont tombés amoureux de, notre pays. C'est pour ça qu'ils ont décidé de revenir. Et puis, euh, je précise une chose, c'est que ces gens que vous voyez, c'est des amoureux du football. C'est des gens qui partagent des choses extraordinaires autour du social. Et ils ont payé leur billet d'avion pour venir. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous qui nous la question de savoir pourquoi Rivaldo n'est pas là, pourquoi Roberto Carlos n'est pas là. Euh, ils ne sont pas là pour une simple raison, c'est que c'est des, des, joueurs qui sont très compliqués à, avoir. Et ici, nous, on préfère avoir des, des, gens, des joueurs qui viennent partager nos valeurs, qui viennent pour euh, une cause commune, pour le social. Et ils ont décidé de payer leur billet d'avion, faire 10 heures d'avion pour pouvoir venir participer à, cette, euh, à, cet événement. et je leur remercie beaucoup parce que Jefferson, je l'ai connu à Nancy quand j'étais jeune et on a gardé contact. C'est lui aussi qui a permis de pouvoir euh, euh, mettre en place cet événement euh, avec son collègue Isaias. Voilà, c'est finalement une volonté de toutes les ressources, d'Amro, de, pardon, de, de, des joueurs, et puis finalement aussi de vous ce soir.